le falta para entender que no fue magia, no conduce una mujer. Ole, ole, ole, Ole, ole, Para mí la